Et puis merci na bayembi na oyo owuti kosala eza deja pa malamu nzambe aleka suna kobakisa mingi ozo zanga na kati na biso amen wana wana tozali koleka lisusu amen je crois tokomi sikoyo na ntango ya koyoka liloba na nzambe Po bible elobi mutu ako vivre kaka na lipa te et puis ako vivre se bobele na liloba na nzambe nayebi liloba na nzambe tango eyaka na bomoi na mutu eyaka pona echange bomoi na mutu liloba na nzambe tango eyaka eyaka po ekutana na oyo eza na kati na biso amen yango wana nalingi na ntango oyo totika moto oyo nzambe abongiseli biso na pokwa na lelo La bouche autorisee ya pokwa na lelo totika na maboko na nzambe nzambe ayeba su ko inspire ye nzambe ayeba kotia susu maloba ya bien na kati na ye na journee lelo tosenga na nzambe na sima loyembo tokoyemba toyoka na kosenga na nzambe nzambe ayeba ko inspire mosali na ye na pokwa na lelo mpe bakoutilize ye nzambe yo bakosala nde lolenge olingeli yo nzambe papa po eza kanali obongiseli biso na mokolo ya lelo po eza kanali nkolo oyo obongiseli biso nzambe alesa biso liloba na na journal lelo pelebra kolanga na tiki esepa na yo oyo nzambe eza nzambe na papa Amen. Amen. Wana ntango tozali kobenga papa pasteur Jean-Paul Dieudonné ntango azali koleka tozali kobetela ye maboko makasi na kombo na Yesu. Nasengi na ya na biso Elisa aleka liboso. Soki papa JC okopesa ye micro. ont offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des pâtonniers, des panetiers et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, un songe chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le, le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre songe. 12, mhm. à 14. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les trois serments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais une, son extension. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. 20, à 23. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa chanson, dans sa charge des chansons, pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit prendre, il fit pendre le chef des panetiers Amen amen eza lisumu ozo mema liboso na nzambe mais banda lelo banda ko se repentir comprendre que tango osalisaka batu eza te po batu bazongisela yo bolamu amen amen alleluia. Musala nayo ozo sala peut etre eza na mutu moko te akoki ko futa yo mais nzambe na lola oyo biso to ndimela azo koma yango na livre ya souvenir Alleluia nzambe ako futa yo et nzambe alobi na ngai na yebisa yo retenir mokona lelo retenir mateya ya lelo et tangu ekoki nzambe alingi a recompense bolamu ya batu ebele na kati Bolamu oyo nga nasalaka batu bazongiselaka nga mabe. Soki fo sala declaration oyo, soki fo niokwama na motema na yo, yebisa Nzambe alimbisa yo. Loba Nzambe limbisa nga. Lelo nasosoli soki nasalaki bolamu ezali doko eza kati na nga. Haleluya. Nzambe alingi asalela yo bolamu. Zala sensible epai yo ozali. eza na problème moko te oyo nzambe akolembana nango nzambe azokota makambo na yo nzambe alingi arekompense yo banda kotombola mongongo Nzambe alobi alingi a recompenser bolamu na yo. Tango mosusu kutu si obosana bolamu yo osalelaka Nzambe. Tango mosusu okoyeba te meme ata 10 euros ya pamba yo opesaka na eglise oyo esungaka batu. Mais Nzambe abosana yango te. Nzambe akoma yango na livre ya souvenir. Et lelo Nzambe alobi.